E, e, e Lídio Único Bons Inventos apresenta. E Lídio Único Bons Inventos apresenta. Caldo das Idades, das 10 à meia-noite, domingo. Dia 3 de julho de 2016, no Salão Kikuya de Fronta Max cadeira, 1500 kwanzas e 5000 área executiva com direito a caldo. Ou liga para o 935 17 17 40 923 10 34 22 e a Banda FM vai animar a festa. Banda FM, não sou de ser maluca, mas gosto do jeito que você. É. Guest DJs, DJ Fire Tati, DJ João Carlos Severino e King Conde. Caldo das Idades. Produção e realização. Ilídio Único. Ilídio Único. Bons eventos. Caldo das Idades. Das 10 à meia-noite, domingo.